Ողջույն սիրելի փոքրիկներ։ Ձեզ հետ է Արսին Քիցը։ Եկեք այսօր սովորենք ռուսերեն այբուբենը։ A. Ananas, acula, apelsin. Б. Будильник, банан, бабочка, Бегемот. В. Ворона, велосипед, волк. Г. Гитара, гранат, город. Де? Динозавр. Дом. Дерево. Е. Енот. Еда. Йо. Ёжик. Ёлка. Ж. Жираф. Женщина. З. Змея. Заяц зонтик, зебра. И. Иголка, игрушки, иглу. И краткое. Йод, Йогурт. К. Кит. Карандаш. Крокодил. Л. Лягушка, лампа, лев. М. Мяч, медведь, машина. Н. Насос, носорог, ножницы. О. Овощи, окно, огонь. Обезьяна. П. Пингвин, паук. Поезд. Р. Рыба, робот, руль. С. Слон, сова, собака. Т. телефон, тигр, трактор. У. Утюг. F. Фламинго, фотоаппарат, фломастеры. Ха. Хлеб, хинкали, хачапури. Ц. Цветок. Цифры. Че. черепаха, часы, чебурашка. Ша. Шарики, шапка, шина. Ща. Щетка, щит. Твердый знак. И. Машины. Мягкий знак. Корабль. Э. Экран. Экскаватор. Ю. Юбка. Юла. Я. Якорь, яблоко, яйцо. Եկեք վերհիշենք ռուսերեն այբուբենը։ A B V G D E Ё Ж З И и краткое К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ща, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я։ Այսօրվա համար այսքանն էր։ Ցտեսություն։